Të reja nga Amazon dërgesat me dron kthehen në trend. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Amazon po planifikon të fillojë të bëjë dërgesa me dron deri në fund të vitit në një qytet të Kalifornisë, në Lockeford. Rivali i shitjes Walmart tashmë ofron shpërndarje me dron dhe në maj njoftoi rritjen e shërbimit me një zgjerim në gjashtë shtete deri në fund të vitit dhe një potencial për dërgimin e një milion paketave në vit. Klientët e Amazon në qytetin Lockeford, Kalifornia Veriore, do të jenë në gjendje të regjistrohen për dërgesë falas me dronët Prime Air. Artikujt e transportueshëm nga ajri të porositur në faqen e internetit të shitësit me pakicë do të paketohen dhe do të fluturojnë me drone në adresat e blerësve, duke i hedhur paketat jashtë nga lartësitë e sigurta dhe më pas do të fluturojnë sërish në destinacionet fillestare. Amazon thotë se ka krijuar një sistem të sofistikuar zbulimi për të lejuar dronët e saj të shmangin avionët, njerëzit, kafshët shtëpiake dhe pengesa të tjera. Kompania tha se, Ne projektuam sistemin tonë të zbulimit për dy skenarë kryesorë, të jemi të sigurt në tranzit dhe të jemi të sigurt kur i afrohemi tokës. Reagimet në Kaliforni do të përdoren për të zgjeruar shërbimin e dronëve. Një sërë kompanish, duke filluar nga startupet e reja deri te kompanitë e mëdha të teknologjisë si Alphabet, kompania mëmë e Google, po punojnë në shpërndarjen autonome të dronëve. Projekti i dronëve, Alphabet Wing përfundoi dërgesat e tij të para në vitin dy mijë e katërmbëdhjetë në Australinë rurale, ku transportoi me sukses furnizimet e ndihmës së parë, çokollata, ushqime për qen dhe ujë për fermerët. Dy vjet më vonë, dronët Wing u përdorën për të shpërndarë sanduiç tek studentët në një universitet të Virxhinias.